Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam Saf React Agent Ali Season 2 Episode 10 Kita akan sambung tanpa buang masa Jom Kita teruskan Apa ni lori apa ni Oh ni dia ada Yelah dia kena tangkap kan Wah, kena grudi. Siapa yang datang ambil dia? Uno? Siapa yang datang? Anak buah dia ke apa? kamu semua? Dia pun tak tahu. Analog man. Apa yang kau dah buat dekat Simon Science? Aku soga. Oh, ini memang dia punya Kami yang pengikut. Kami kudrat untuk bina bandar ni. Sekarang bila dah maju, habis kami semua diketepikan. Ah. Kami akan ikut kau berjuang. Wah. Ini villain side lain pula kan? Kali ini, kamu semua mesti mencipta gadget sendiri untuk digunakan oleh salah seorang rakan sekelas kamu. Saya berikan kamu sehingga akhir Oh, ini cipta sendiri ya? Kau tengah nak buat apa ni dengan Aro? Ah. Biarlah aku nak buat apa pun. Sebab kes hari tu kan. Yang diserang semua. Kan Kai kan dia kan trio dengan Moon dengan ni kan Iman Okay dah kumpul semua Kosong Kosong tak adalah sembilan. Kami dah berjaya tanamkan mikroba pengurai di dalam iris Jadi setiap kali iris dihidupkan Ia akan menyalin kod program dari penggunaan iris hmm, ah. Betul tu kami Setiap kali digunakan So ada kelemahan lah kat situ Termasuk semasa override mode Kau akan buat Hmm Macam mana? Oh ada tebusan lah Sebab kau dah tinggalkan mereka Mereka akan selamat Duduk Oh, Jadi, bila keluarga dia masuk, Kita akan boleh masuk ke dalam mainframe mata Melalui mana-mana fasilitas Jahat betul lah Kita masuk melalui Academy Sebab itu kau yang akan masuk dulu dan hmm. matikan pertahanan mereka. Joran hantar Izzuan untuk infiltration arc. Ah. Yang akan mampu menyelinap masuk dan Kesian weh dia ni jadi pak sanggup je weh. Tiada yang lebih layak untuk tugas ini. Bila tembak, kau boleh. Boleh kawal. Uh. Kenapa aku nak pakai benda ni? Kau boleh kawal peluru untuk tembak lagi tepat. Kau nak kata tembakan aku teruk? Lah bukan. Maksudnya lagi banyak ni lah. tembak lima kali lagi cepat dengan gadget aku sekarang. Tapi yang ni boleh. Tak sukalah. Oh. Apa kata pakai dua-dua? Aku tak faham. Macam mana nak tahu apa yang dia perlukan? Bukannya saya boleh baca fikiran dia. Kalau tak tahu, tanya. Oh. Macam mana kau nak tolong ahli pasukan kalau langsung tak tahu apa-apa pasal diorang? Okey, okey. Kesepahaman, Ali. Tony Lagi development lah juga ni. Kenal dengan ahli pasukan. Lagi kukuh kerjasama yang terbentuk. Ya sama kan. Satu ah. sama lain. Oh, ada repair. Aduh. Ah, nice. Guys, aku nak minta Terima kasih, Ali. Woo. Yalah Benda yang valuable saya. untuk orang lain Kadang-kadang tak valuable untuk kita kan Tapi untuk dia memang Benda yang paling berharga lah Tapi kalau kau tanya aku Teringin juga nak rasa macam mana pakai Iris Ooh. Hmm. What something yang seakan-akan Iris Yes, dah dapat Kau memang nice tu lah kai Oh, Alisha nombor satu yang akan try Eh, Iman Biasalah kan? Kenapa? Iman? Uh, Ali. A- apa ni? Kenapa? Man. Dah terlepas. Aduh, baru nak test benda tu. Hati-hati. Alat mereka semua dah di-upgrade. Oh, bukan biasalah. Aku still tak faham. Analog man ni, dia dia tak nak kemajuan. Tapi barang-barang dia orang tu, semua ada teknologi. Ah, tak dapat. Ramai sangat. Bom, itu je lah kerja dia. Masuk dengan semen pula. Memang tu style dia. Eh. Ah, benda tu. Atlas. Alicia, kau dah bawa ke? Oh, Atlas. Benda tu lah. Kenapa? Okey, semua pakai ni. Uncle. Apa ni, Ali? Iris. Atlas. Atlas? So, maksudnya disinkronize dengan semua. Wow. <laughs> Dia sinkroniskan semua. Ha? So semua boleh nampak. Dai! Oi Alisha kau tengok. Semat gila weh. Okay, okay. Oh, tapi makan cepatlah. Ya. Eh. Stamina Ali. Alright, siap. Berjaya. Ada lagi ke bom lain? Mother bomb. Lah. Bapak banyak gila mother bomb. Mother bomb pun lapan. Semua serang. Alright. Semua sedia. Serentak. Sedia. Ini sentuhlah kan. Ha. Ya, boost kan. Ya. Right, jatuhkan. And then, Alicia. Sempat ke? Oh, dia nak buat pulse eh? Ke macam mana? Dia sedut eh? Oh, nice. Lepas tu bawa ke laut. Let's go! Tapi full power lah yang dia pakai. Kalau tak, jambatan tu dah meletup dah. Ah, ah Mun cerita. Beria, Mun. Tugasan yang baik. Tapi terlalu cepat menghabiskan tenaga kamu. Saya akan bantu kamu perbaiki. Syabas, Ali. Yeay! Lah. Yeah. Eh, dia dah redeem! Oh, Rudy sih tak puas hati. Kenapa eh, Invisio eh? Kenapa eh? Kita masih boleh bekerjasama untuk hentikan rancangan mereka. Oh. Ya, aku dah kata dah Rizwan mesti dihantar. Memang dah Sebagai orang dalam, orang dalam, orang dalam. Rizwan, Uno nak jumpa. Aku dah tahu sebab sebenar kau datang ke sini. Alamak. Aduh. Sekarang, aku dah nampak. Kau ada di sini dengan aku supaya mata dapat dikembalikan ke tangan yang layak menerimanya. Oh, so dia percayalah. Perubat ini diprogram untuk mempercepatkan pemulihan sel dalaman. Kamu akan oh. kembali seperti biasa selepas ini. Tapi mesti ada side effect. Mesti ada side effect tu. Why? <laughs> Kenapa? Mesti, mesti, mesti ada. Sebab dia microbial kan. Dia microorganism. Mesti ada side effect punya. Kenapalah Rizwan dia decide kan. Dia buat keputusan nak buat benda ni. So maksudnya betul lah Rizwan hesitate mesti ada sebabnya. Tapi itulah tak tahu lagi sebabnya. Bila nak bagi tahu tak tahulah. Tapi tak apalah. Itulah dia episode 10 kan. episode 10 kan. Ha. Untuk season tu, Aku memang enjoy gila. Yelah kan. Season tu ni memang berbeza dengan season 1 sebab dia memang fokus betul-betul untuk main story dia. Ah, aku kalau setiap episod macam ni penat weh, penat. So kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Kalau korang suka dengan reaction ni boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.